だろ桐生だそっちで誰か俺のポケベル鳴らしたか 久世の兄貴に言われまして桐生さんすぐ事務所までお越し願いやす実は若頭補佐のお三方が桐生さんをお待ちでそうか そこは適当に合わせておいてさ何なんだあいつは 分待たしてくれるじゃねえか偉くなったもんだなあお、キリ申し訳ありませんクゼの兄貴こんな昼間から東島組の幹部がガン首揃えたお前を呼び出した理由わかるよな 佐室町で見つかった死体の件ですがやっぱりてめえかこりゃゴルどころじゃなくなっちまったななあクゼの兄貴お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな金貸し東国クレジットの社長だ あの社長に頼まれて仇ぶっ殺したのはおめえだろもっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったがなたかが30万程度の小銭の取り立てで本性が下手打つとも思っていなかっただろうからなはあちんな金貸しとはいえ同情するぜまあそんなことはどうでもいい理由がどうあれ 敵をやっちまったっつうことはどう幕を引くかだがちょっと待ってください俺は自動出すんじゃねえ安心しろ敵ったって相手も借金まみれのクズだ臭い飯7八年食えばこたは収まる俺に捕まれたなあ殺しの方はそれで女将と手打ちするとして それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだそうだな面倒なことをしてくれたもんだあの場所ってどういう意味っすか とぼけんじゃねえよおめえが死体を捨ててった場所だおいゲリアおめえよりによってなんであの場所でやったんだまさか風間の頭の指示ってわけじゃねえよなおやっさんの指示ってなんでおやっさんの名前が出てくるんすか聞かれたことだけに答え 所を選んだ頭の指示じゃねえのかえそれにチャカはどこで手に入れたそれも頭から渡されたのかチャカ一体何の話をしてるんですか俺は銃なんか持ってませんこの後に及んで白を切るつもりってか見つかった舌は痛みつけられた後 とどめに頭を打たれていたつはまだ公表してねえから本当ですかその話だったら死体転がしたのは俺じゃありません俺は素手で奴を殴っただけです本当ですもしその話が本当だとしたらお前は誰かにはめられたってことになるそうだな 間違っても俺は銃を撃ったりはしていませんと言ってるがどうしますか嘘に決まってんだろたくわらぎしやがっててめえみたいな下っ端はめて誰が得するってんだああキリもう一度聞くぞなんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ金貸しからの指示だったんです あの場所に相手を呼び出すから少し痛い目に遭わせてから金を取り立ててくるって今言ったこと間違いねえなええどうやら金貸しから話聞く必要がありそうだなとはいえうちの組があの殺しに関係していたっつうのは事実しかも場所が場所だこのままじゃ あっちの仕事に支障が出ちまうどうするよクゼナ兄貴答えは 何が何だか分かんねえって面だなええ例の死体が見つかったあの場所はなあそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだお前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな堂島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだどんな手使っても その殻の一粒を手に入れろとな殻の一粒針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一粒の空き地だそれを親父が欲しがってる親が欲しがるものを差し出すそれが子分の義務ってわけだ その場所で仇の死体が見つかったあの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまうほんと困った話さなあそれがおやっさんとどんな関係が <laughs> あの一坪にはな別の意味もあってな堂島の親父に差し出したやつには とっておきの褒美が用意されてる褒美おう不在の風間の頭の後堂島組次期若頭のポストだつまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだまあ最初はてっきり 風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたがその顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだなちょっと待ってくださいそれじゃ風間のおやっさんはおやっさんはどうなるんすさあなだが組の一大事に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ おまけにだガキの頃から育ててきた愛い子分が理由はどうあれ敵をぶち殺しちまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとなおやさは関係ないそれで俺も殺しはやっていませんそういうことは殺につってもヤクザの言い分聞くほど 連中も暇じゃねえだろうな殺には今日中に実施しろよそれと縁故詰めとけやお前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ なあイエーイ そうだな on there. らっしゃいませありがとうございました 俺が来んのは宣告承知ってわけか堂島組の桐生一馬だどこクレジット社長に俺をはめた礼を言いに来たうちの社長はあんたに会う気はありませんよ桐生さんじゃあお前ら半殺しにして会う気にさせてやる この人数相手にあんた一人でかあこっちはいい加減爆発しそうになったさっさと道上げねえかチンプだ 信じられねえまさかここまでたどり着くかよあとはあんただけだ社長じっくり話を聞かせてもらう話何の話だ今さらとぼけだって時間の無駄だなぜ俺をはめたあんたの目的は何だおい近づくな わ分かった全部話すだからちょっと待ってくれ俺はあんたをはめる気なんてなかったただ人から頼まれた通りに動いただけだよあんたにあの場所で取り立てさせるようにってそいつを頼んだのは誰だそその人はあ クゼの兄貴まさかあんたが俺を何の話だねえ社長さんええキリお前何やってんだあ殺にするように言ったはずだろ寝ぼけたことやってんじゃねえぞ ああやっぱちょっとなまってんな現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ社長さんちょっと外してもらえませんかこの若いのに説教しねえとなんねえもんでねごごゆっくり。 一度腹割って話してと思ってたからよおめえと錦山孤児なんだってな風間の頭がやってる施設の出なんだろ確かひまわりとかいう養護施設だ極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ 工事だからって恥じる必要はねえぞただな風間の頭もえげつねえ真似をするよなどういう意味ですか拾ってきたガキに育てた恩着せてよ今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえかおめえと錦山頭のためなら命も惜しくねえってよ こういうの洗脳っていうのかそろそろ本題に入ってもらえませんかクゼの兄貴あんたの話はさっぱり先が見えねえキリお前風間の頭をスパイしろ何殻の一粒の話はしたなそれさえ手にするや 俺が次の若頭堂島組の跡目をだがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやがるある情報ああお前そいつを頭から探り出せうまくやりゃ組での将来を俺が約束してやる あの人まさかお前に裏切られるとは思ってねえからな構成員2万5千の登場会その直系堂島組でのし上がったとなるや大佐出世だそれに例の殺しの真犯人も渡してやるやっぱりあんたが俺をはめたんだな さあなただこの話を受けりゃおめえは確実に無所行きだ俺につくかもう先のねえ風間につくか好きな方選べだが返事は今だこの場でしろくせな兄貴なんだ あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが全然器じゃねえ何俺のこともおやっさんのこともあんた何も分かっちゃいねえガキこの俺を敵に回すのか本当にその覚悟があんだろうな覚悟ならありますよ 道ってもんでしょう